说要给大家体验哦，那我觉得这个过程是是一定需要的，就是管理。 所以我们先，嗯，一样就是打开我们的 Eclipse，我想说可能会分一下小组，就是说每每一个，就是说哎，大家有一个小组哦，然后派出一个组组长，然后在这边我们申请一下我们在就是说我们自己 server 上面的一个版本控制的一个平台，哦。 那大家可以在下个阶段的时候来运用这个，这个应该是下一下一堂课了，来这运用这个软软软体控制版本控制的部分。哦，那我们在这里 c l e i s 这边呢，我们先下载一个东西，叫做那个 Subversion。 好，我们打开那个 Install New Software。然后呢，Install New Software 这边呢，它是 Indigo。哦，跟上次一样，选择是 Indigo。 我稍微等他一下。然后，诶，等一下，他 A 他分组一下啊，组长，组长，等一下过那个一组一组啊，组长过来， <laughs> 过来这里，然后我们给他给给给你们这个 team 一个账号。 那小波群这边呢？吼，它它已经有跟那个 Eclipse 有有整合进去了，哦，那整合进去它现在在哪里呢？就是在这边应该是输入 SUB。嗯，等一下有点慢。好，SUB。 在这个地方哦，嗯，应该只要一个就好了，叫做 Subversion SVN Team Provider，好，应该是这个就可以。然后我我我再把它展开好了，Collaboration 里面。 然后是放在这个 collaboration 里面哈，那在这个地方下来，点开之后呢，它有个 s u b version，哦，没关系，就全部都给它下下来就好了，哦，这几个 s u b version 都给它下下来，然后呢按 next，然后呢再 next，然后接受它的那个 license 之后呢，按 finish，好，这样就可以。 然后等一下，等它安装完之后，我们再再来讲下一步。这个地方它会跑出来，就是说，因为它要配合一个 SVN 的 kit 哦，在这边选 s u v e r s i o n Kit 一点三点五，因为它是那个 P U 加版的哦，P U 加的的那个的那个呃，它的一个一。 点它按 Finish 就可以。了。哦，Install 这个东西，它会它会找到它的那个 Plugin 好，然后再按 Next 的，好 Next 的，一样跟那个 g 的 i Plugin 的设定方式一样，好按 Finish，好它就就就会去下载那个新的。我先把它放到背景去啊。 那刚才的话，它是在这个 Help 里面，哦，Help 这个 Install New Software 哦，然后呢，我们选那个 Indigo 好，Indigo 好，Indigo 这边的话，哎，等下等下，OK 好，等一下，我来去去看一啊，他会去下载。 然后在那个 collaboration 的那个资料夹里面，好好 OK，那就是在这个 help，然后呢 install new software，好，然后呢进来之后呢，在这个 work with，哦 work with 这个里面叫 indigo，就是上一次。 安装那个 R RCP 的那个界面，哦，的那个应该说是它的 Plugin 的那个网站，然后，嘿，啊，没有出来，还在等吗？我等下我看一下。 哦，没关系了，我看哦，就大家一起来好了，因为我怕我的那个设备动没掉，那就一如果说 A 要就一起来好了，就是就是每个人申请一个一个账号，好，可以吗？好，OK，那就那就先一个一个来。对对，我本来想一组一组，我觉我设备动没掉，那我们明天我们就就全部都一起来。 就从前面这边嘛。我在我我这边再讲一次，就是它这个在这个 collaboration 里面哦，在 collaboration 里面哦，然后呢，我把它打开一点哦。哦，在在这个 collaboration 里面，就是 C L C O L。 Laboring 这个里面，哦，然后打开之后它跑出一串怎么样？然后在下面这边有四个 subversion 的全部打勾，哦，这个全部打勾就可以了，哦， <laughs> 好，如果说有申请过的哈，我们就进入什么？从点这个 perspective。 好，点下去，然后呢，点 Other，Other 这边呢，它有一个 Subversion SVN Repository Explorer Exploring，哦，然后按 OK，哎，我刚才没有重开，我先重开一下。 到这个网址吗？哦，如果已经申请好账号，就可以用这个网址来登录。啊，等一下，不好意思，我刚才忘，我刚才没有讲到那个。嗯，我先关掉它，close。好，我们就是先开那个 Subversion 的 Repository Explorer now，然后点它 OK，然后它会跑出来这一个。 Perspective，我先把它删掉。哎，Discard。好，我先把它删掉哈。我怎么新增呢？刚才那个网址的话，就是呃，先按这个 New Repository Location。好，它跳出来之后，它是一个 URL。然后呢，就把这个 URL 打上去。好，URL 打上去。 这样比较清楚哎，还是这样子比较清楚。好，这个打上去。好，我这边先停一下。 Thank you. 因为那个权限我还没有开哦，我先给大家做个测试，就是在这个地方，好把这个网址抠下来，好复制，然后呢用浏览器好把它贴上。啊，这个如果说它因为凭证是我们制定的，所以就是继续浏览此网站就可以了。然后它会跳出一个密码让你输入，如果你输入。 对的话，他进来会有一个错误，哦，那个错误是没关系，那表示说你已经进来。呃，下下一次，呃，上课之前，我会把那个权限开好给大家，可以可以用。哦，那现在还还没有，我 <laughs> 先先登录，确定账号密码可以就可以了。